Cek cek cek Welcome back cuy Balik lagi bersama gue Rites Gaming ya coy ya Oke di sini gue main GTP Olympus cuy Cuman gue modal 100 ribu cuy ya Suka main receh aja cuy kayak yang belum tahu gue main di mana Gue main di POP 77 sama di Asia 77 cuy ya Yang mau daftar silakan daftar Linknya ada di kolom komentar tuh Oke kita lanjut cari gratisan cuy ya Kita main di DPK aja dulu kita main di betrage aja dulu coy yang berbang sih dapet ya ya oke merah gue jadi nice kuning gue juga jadiin cuy oke cakep cok cakep yang begini cuy nah biru gue juga jadi cok oke kuning atau biru wow gameplay cuy cuy tinggal yang jadi cok meternya dua mulu wait oke okay, jam pas gue jadi hijau nah hijau atau merah baik ke black kaleng tadi lu PA PA oke oke oke nah oke oke jadi oke jadi lagi sih saldo gue tinggal 30 ribu ini cok oke <laughs> ini oke oke mana dapet nih ini cok lah dapat ini lucu gratisan itu ya, habis ini kali itu nah oke okay. cakep manis manis manis manis lumayan cuy dapat gratisan ya kan saldo tinggal empat ribu cok tinggal <laughs> empat ribu saldo PA ya oke okay, konek nih ya. oh manis birunya cuy oke cakep cakep biru biru jadi nah kali ini lumayan oke dicuci, konek hmm, mampus lu modal gak bangun oke manis manis manis manis ayo tuh bangun dulu oke sampai sini masih ada 8 sepuluh tuh nah merah atau hijau tuh ah ini cari lagi PA ah maka saya kurang dua cok kiraku kita cuma puluh ribu doang ini bujuk hebat cok wah mampu seru kali membuat ini cok share semuanya lumayan sih ada tuh hari kali 30 gua cok nice nah cakep kuning gue dikasih yuk nah biru gue juga yuk oke lumayan sih gak apa-apa tuh dapat 200 ribu gitu ya dapat 200 ribu cok lumayan cok kita lanjut cari gratisan lagi lah ya kita lanjut lanjut cuy berang berang bawa kelekat berang kecil oke kasih birunya nanti nah cakep kasih hijaunya cok nice cincin oke okay. manis lumayan cuy hmm, ya turbo 20 itu cari gratisan juga kita cari-cari gratisan dulu dulu ini nggak takut nih nah oke cincinnya gitu jadi lumayan nice cincinnya konekin lagi lah oh, cincinnya lagi konekin lagi nah kasih gue kuning tuh share ya kan bukan aku menolak ayo ngoreng ngoreng dirimu aja. kali ini saja oke kasih biru gua cuy ya coba dah tolong dipecut dulu Oke, Wih, kepek, ay, tiga mulu. Sokan, man kasih tiga mulu gua skater olahraga jiwis gitu oke oke kalem kalem kalem nah kasih ini juga cuy ting ting gua nggak pernah jah dapet juga lu ini udah nomor gitu lumayan <coughs> di bet 6 ribu kita dapat sih oke dapat nice tadi, oke lagi nah kasih gue biru bang ya oke kali tiga tuh kali tiga merapat kasih hijau nice kuning sedikit di pojok oke okay. cakep hmm, mampus gitu kampus oke share oke okay, lumayan dapat mega lumayan lumayan coy dapat mega coy nah kasih ungunya bro di nah mampu ini itu tuh rame itu bang hmm ini kumpul But man, like we didn't do Mau medar lu cok. Medar lu medar medar medar itu kali 12 lumayan dapat nice. Nice guru guru. Teman-teman, harus itu Kena makot kali bang. Makot kali di pojok dulu. Bang tuh cok. Eh makot aja tajam pasir. Ih mampus, mampus. Tapi cepet anak anjing. Simbolnya cepet itu, Cok. Salah jauh begini aja. Kelar, kelar. Sangkut. Nah, kasih biru. Nah, tinggal dulu atau piala. Oke, cakep. Mau ke pojok. Mau ke di pojok dulu yuk mahkotanya dia lagi nggak jadi Wablet kalau mainlah mega cuy ya kita mendapatkan mega mega mega oke okay, nice cakep umumnya nice cincin brody Ih, cincin aja jam pas itu kurang kok oke okay, kita udah dapat sejuta cuy udah dapat sejuta lebih ya cuy ya harga modal cuma 100 ribu tuh, nice pelajar aduh gitu oke main flash oke thank you banget buat semuanya cuy ya gue langsung pamit aja cuy langsung undur diri aja cuy ya enggak, kita langsung undur diri aja bro di kulum nikunya assalamualaikum semuanya bro di bro di